akan ginjal kau Woo! Yeah. Oh. bos aja lah anjing ah. Eh, eh, tolong gue, tolong gue, cok, tolong gue, cok. Aduh, astaga, astaga, astaga. Aduh, ya ampun! ass, motherfucker! Patay, patay dyan! Patay dyan! Patay dyan! Patay dyan! Patay! Liza! Patay sa weapon! Ad. 躲避病毒而流浪荒野的人类们，回来，回到我们的。 고블라